დილამშვიდობისა. ვაგრძელებ ვიდეოების ჩაწერას. დღეს მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ ვაცხობ ახალ კარტოფილს და ყაბახს. ინახეთ. ვივეცი 150 გრადუსი, მეტი წამი დავაზუსტო, არა, 160 გრადუსი და ერთი საათი დრო. რატომ ვაცხობ? მაინც და მაინც. რატომ ვაცხობ და არ ვთქვათ, არ ვწავ და აფაზე? ახალ კარტოფილს და აბახს. ან ხო შეიძლება რომ მოვხარშო და უშოთ, ხო? არა, მე ვამჯობინებ აი ესე გამოცხობას. ახლა რას ნიშნავს? რა უპირატესობა აქვს გამოცხობას? მოხარშვის დროს იკარგება საუკეთესო ვიტამინები წყალში გადადის პროდუქტიდან პროდუქტიდან გამოდის ეს ვიტამინები და წყალში იკარგება გარდა ამისა თერმულად დამუშავების დროს აბსოლუტურად იშლება C ვიტამინი, B ვიტამინი და საერთოდ ზოგადად ყველა ვიტამინი იშლება. აი ასე გამოცხობით კი ნარჩუნდება აი ამ პროდუქტებში არსებული ვიტამინები. ეხლა რა ვიტამინებია აქ? კარტოფილია და ყაბაყი, ხო? ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელია, ну, გარკვეული ელემენტები. შეიძლება ითქვას, ну, თელი მენდელევის სისტემის ელემენტებია ჩვენს ორგანიზმში, იმისათვის რომ გულმა იმუშაოს, სისხლის ელექტროლიტები იყოს ნორმალურად ნორმის ნორმის ფარგლებში და ასე შემდეგ. ეხლა რა ელემენტებია აი ამ პროდუქტში, რასაც მე ვაჩვენებ აი ამ ქურაში? კალციუმი, კალიუმი, მაგნიუმი და ბეჭდვის ვიტამინები. ასევე ყავახშიც კალციუმი, მაგნიუმი, ну, ძირითადად მაგნიუმი და ალბათ არის ეხლა სულ ყველა ელემენტი არ ვიცი რა ვიტამინები და რა ელემენტებია. მაგრამ მაგნიუმი ეს არის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი ადამიანის ორგანიზმისთვის. შეიძლება ითქვას, აი როგორც ადამიანს აქვს სისხლი, ხო? სისხლი, ჰემოგლობინს რო ეძახით, ჰემოგლობინი წითელი ბურთულები, ხო? ისე, ცენარის სისხლი არის ქლოროფილი. და ქლოროფილი რა არის? მაგნიუმი. ამიტომ ჩემო კარგებო, აუცილებლად უნდა მიიღოთ პროდუქტები, აი ეს მწვანე პროდუქტები, ქლოროფილი, იგივე მაგნიუმი, იგივე მცენარის სისხლი, რომელიც ასუფთავებს სიზარღვებს ათეროსკლეროზული ფოლაქებისაგან. სისხლძარღვებს, არტერიებს, ასუფთავებს. სამაგერო თქვენ დაზღვეული იქნებით ინფარქტისგან, ინსულტისგან, ნაადრევი დაბერებისგან. სახისკანი გაგიახალგაზრდავდებათ. მოკლედ და კონკრეტულად, მთელი დღის განმავლობაში უნდა მიიღოთ, რაც შეიძლება მეტი, რაც შეიძლება მეტი ქლოროფილი წვანილის და ბოსტნეულის სახით. როგორც აღნიშნე, ეს არის იგივე მაგნიუმი და ну შემდეგში მინდა რაღაც ჩავწერვა ესეთი ვიდეო, რომელიც ესე იგი იმ პროდუქტების დამზადებაზე, რომელიც შეიცავს იოდს. იოდიც არანაკლები, არანაკლები კი არა, უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ადამიანის ორგანიზმისთვის. იოდის გარეშე წარმოუდგენელია ჯანმრთელობაზე საუბარი საერთოდ. აა იოდის შესახებ შემდეგ ვიდეოში ჩავწერ ინფორმაციას და მოგაწვდით. ასე რომ ეხლა ველოდები, როდის გამოცხება, ეს ჩემი ახალი картоფილი, აბაყი, და შევხვდებით რამდენიმე წუთში. აწიწინდა ჩემი ქურა და ეს კი იმის ნიშანია, რომ გამოცხვა კარტოფილი და ყავაყი. ეხლა მე ამს გამოვიღებ და შემდეგ გაჩვენებთ, რას გავაკეთებ. აი ესე გამოიყურება გამომცხარი ჩემი ახალი картоფილი და ყავაყი სულ ცალკე მაქვს გამზადებული ახალი ნიორი ახალი ხახვი სალათის ფუცლები და რუკოლა როგორც ხედავთ ყურადღება მაქვს გამახვილებული სიმწვანეზე, ქლოროფილზე. აი გამოვიტანე. ეხლა მე ამ ყველაფერს გადავჭრი შუაზე. აი ესეთნაირად ეხლა ამ ყველაფერს მოვათავსებ აი ამ ჯამში აი ესე მოვათავსე ჯამში მოვიტანე ჩემი საყვარელი სუნელები ეხლა გაგაცნობთ ჩემს საყვარელ სუნელებს ეს არის შავი პერეცი რომელსაც ყველა ვარიანტში ვუმატებ ხოლმე სალათებს, იმიტომ რომ არის სასარგებლო ძალიან. ეს არის ჰიმალაის ვარდისფერი მარილი, აუცილებლად ვარდისფერი მარილი და ბუნებრივი ნატურალური უნდა იყოს, აი ესე უნდა ეწეროს ჰიმალაის მარილი. და მესამე ინგრედიენტი ეს არის კვლიავი. ეს არის ამას ეცახიან შავ ზირასაც, დაფქული კვლიავი. შეგიძლიათ შეიძინოთ დიდ სუპერმარკეტებში, როგორც არის Carrefour, Goodwill, ასეთ ნაირად ეხლა მე ამას დავუმატებ მარილს გემოვნებით ესე არის მარილი შემდეგ გვლიავი ალიავი ძალიან ეგზოტიკურ გემოს ანიჭებს საკვებს და ძალიან სასარგებლოა ეს არის უძლიერესი ანტიოქსიდანტი საერთოდ ყველანაირ ხორციან კერძებს უნდა დაუმატოთ კლიავი რომ გაანეიტრალოს ის მაგნებლური ტოქსინები რაც ხორციან გვამურ საკვებში არის ყოლმე ეხლა შავი პილპილი შემდეგ ეხლა მე მინდა ამას დავამატო ან სელის ზეთი ან ზეითუნის ზეთი. ეს თქვენი გემოვნების მიხედვით, რომელიც კიდათ ისაერჩიეთ. სელის ზეთს უპირატესობას ვანიჭებ იმიტომ, რომ მასში არის ომეგა 3 და ეს სიცარბებისთვის ძალიან კარგია. და ზეითუნის ზეთშიც არის უამრავი ვიტამინები, მოდით ამჯერად ზეითუნის ზეთს დავამატებ. <laughs> გადავწყვიტე ორივე ჩავამატო. სელის ზეთი და ზეითუნის ზეთი. ნახევარი კოლზი. ნახევარი კოლზის სელის ზეთი. და ნახევარი კოლზი. აა, ისა ზეითუნის ზეთი და ნახევარი კოლზის სელის ზეთი. აი ესე ამას აბურებ შემიძლია უკვე ჩავამატო მწვანილი აცნობიერებთ ხომ როგორი გამდიდრებულია ეს საკვები, როგორი ვიტამინიზირებულია. ყურადღებას ვამახვილებ სარგებლიანობაზე. რამდენად სასარგებლო იქნება ეს საკვები ორგანიზმისთვის, რომ ჩვენი სოვილების შემადგენელი უჯრედები არ დარჩნენ შიერი. შემდეგ სალათის ფურცლები შემიძლია შემოვუწყო ანდა ჯერ ბროკოლს დავადებ, მეხოლე. ისა ბროკოლი მეთქი. რუკოლა, რუკოლა. რუკოლა დავადოთ. აი ესე დავაყაროთ პირდაპირ. ამოვურიოთ. რომ შეიძლება კიდე დავამატო ცოტა ზეთი ზეითუნის ზეთი და ასევე სელის ზეთიც ну წარმოიდგინეთ როგორი გამდიდრებული салата გამოვიდა დარწმუნებული ვიყავით, რომ დანაგრდება არა მარტო თქვენი შიმშილის რეცეპტორები, არამედ თითოეული უჯრედი თქვენი ორგანიზმის. ეს არის ანტიოქსიდანტი, სალათა და ახლა შემოვუწყოთ აი ეს მწვანე ფოთლები. აი ასე. შეგიძლიათ შუაში ჩაუმატოთ ზეთის ხილი. მოუხდება. აი ესე გამოიყურება ჩვენი салата. ქლოროფილის салата. მადლობთ რომ მიყურეთ, შემოკარგებო. არ დაგეზაროთ და გააკეთეთ ასეთი салата, რაც შეიძლება ხშირად. რაც შეიძლება ხშირად აჭამეთ თქვენს ბავშვებს. თქვენ თვითონაც მიირთვით და გაჯამრთელდით, გაჯანსაღდით. ამოიღეთ თქვენი მენიუდან მკვდარი გვამური საკვები. მომავალ შეხვედრამდე გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი სასარგებლო რჩევები. მომავალ შეხვედრამდე